the alphabet. Airplane. The donuts. fire truck. Or she keep does. A house. I ice cream. J juice. J kite. 좋아요. 내 몸이 끝났어. 오, 어, 난이 피아노. 큐, 구이. This is Link. Declare! You are weather. Be wild! Don't be worried, Mabel. It's helpful. Oi, yoyo. E viva! É alfabeto? Ah, avião! B, badão! C, caça! Zedona. É elefante. F é for G é guitarra. H eado. I imã. Kotahuko. Cá, kiwi. É Ed, weon. É M, manzana. É N, nido. Enyenhadu. Oh, also. Pig. Piano. Cool. Castle. Egg. Huevón. Este serpiente. T. Twin. U, unha. V, violin. dobre wifi. X, ófono. J, jojo.